اون دو سول ره هست سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر بوک شده در این قطعه سی بمول و میکرون داریم سل ره را بودن سر سلسو لسبراس تسرا میخمی غلبت میفاسو سفا صدر السول فام فام فمی فدر الفام میرمی دو میره فام سفلا جدو میره فا یک دو میره پایین سول هم همینطور بالا یک سه هست سولا سول فام فاس فام میرمی رمی فام پاییز شب سلطان آسمان میره سال فصل فصل فصل فامیر فام فامیره سال فصل فصل فصل فامیر فام فامیره تکرار میشه سال فصل فصل بعدیم سراغ لام میگیم لا سلا سلا سلا سلطان Fasol, fasol Fasol family Rasakos, rastris Homi, famile Los, los, solom Sol, sol, fam Sol, sol, fasol Fasol family Homi, famile ورز لاس لاس لا تکرار داریم بعد میگیم لسید و رنی سی هم کرون هست اینجا فاس میر فا میره تکرار میشه از سی دوره می و میگیم سکوت از سی کرون سی دوره می فاس میر فا می فا میره یک یک پایین لاس لاس لاس سول فا فا می فا جا هشت نوت در زمان شیش نوت میزنیم فا بعدش می فا سول فا می به یک یک میاد پایین sola sotto papà se mi fa mi fa papà mi chiede le cose mi roccia roccia roccia roccia roccia fa sola sola sola sotto papà mi fa mi fa sol fa sol sotto papà mi chiede le mi mi fa mi fa papà mi chiede le cose bırak fa sol la sol tekrar bir şey ben bir gim do si la sol fa re mi fa sol velam tu si la sol pam re mi فا سل velam نه باز تکرار میشه بریم دوست دوست سی کرون دوست دو ره ره می ره دوست لا سلام دوست دوست دوست دو ره ره می ره دوست لا سلام در برگشت

سل سل تکرار داریم و میگیم لا و سل سفام بینی فام تسل فام بینی سل سل لا و سل سفام بینی فام تسل فام بینی ره لا سل سفام بینی فام تسل فام بینی سل سل لا سل Thank you.